Pero mira. ¡Hala! De alquimia, me encanta esta firma. Esto es un aceite. ¡Ah! Increíble. pero espectacular. Es un aceitito. ¡Ah! huele, por favor. Tienes que echarte menos todavía, ¿eh? se puede usar en los genitales, en la vulva se puede poner. ¿Me lo estás diciendo? sí, sí, sí, sí, en el, en el perineo, unas gotitas, gotitas, porque es muy denso. Huele muchísimo. ¡Qué rico! Y ya verás. Pues luego, me, luego me cuentas. Pues muchas gracias, qué detalle más bonito. Te mandaremos un WhatsApp. <laughs> muchas gracias, no hace falta que me des detalles. <laughs> dime, me lo he puesto esta noche. <laughs> Vale, qué gusto. Oye, muchas gracias. Es maravilloso, es delicioso. y además funciona muy bien y, es, eh, es, muy femenino, es pues muy, especial. Y además a, los hombres les gusta un montonazo. El olor y la textura es, muy gozoso. Qué rico huele. Tú pruébalo. Muchas gracias. Mm. Gracias a ti. Me encanta. <laughs>